kastoy gabdhuhu kala gaariin caraf iyo udgoon gabarh cayil uga dhawe qurux iyo istayl gabarh cayil uga dhawe cayil iyo culays hayse uma qabo midda caatada